todos somos los científicos de quinto e y los, los microorganismos. Los microorganismos solo se pueden ver con microscopio. Podemos dividirlos en virus, bacterias y fungos. Os virus non son seres vivos porque non cumplen as funcións vitais. Para cumplirlo necesitan un hospedador, é dicir, un ser vivo. Cando isto ocorre, o hospedador está infectado por o virus e a partir de aí o, o virus se reproduce por todo o organismo. Os virus son moi sinxelos e poden encontrarse en calquer ambiente. Están formados por unha capa chamada cápside, composta por proteínas e o material genético, que se encontra no seu interior. Este pode ser ARN ou ADN e contén toda a información para formar un virus. Os virus poden podense transmitir a través de animais, aire, auga, obxectos ou alimentos. Exemplo, a picadura dun mosquito pode infectar un virus a unha persoa ou a un ser vivo e ese vivo ao pode afectar o que está ao, ao seu redor. Por iso é moi importante toser coa parte interior do codo e lavarse moi ben as mans. Alguns virus producen enfermidades, por exemplo, a gripe, pero o noso sistema inmune é o encargado de combatilas. As vacinas axudan o noso sistema inmune a recoñecer cando é atacado por un virus. Tamén existen os medicamentos que curan que alivian pero non curan del todo. As enfermidades máis comuns son gripe, resfriados ou gastroenteritis. Gracias ás vacinas, algúns virus perderon forza, por exemplo, o sarampiolo, o rubeola e o papeiras. Algúns virus aínda non teñen vacina, por exemplo, o COVID-19, pero todos os científicos do mundo están traballando para poder sacar a vacina. Ata aquí nuestra investigación dos virus. E aquí vamos ao grupo de científicos, as bacterias. As bacterias son seres vivos, sabémoslo porque, ten, porque cumpren as tres funcións vitais. A parte son seres unicelulares, significa que están compostas por unha soa célula. Son células procariotas, significa que non teñen núcleo. Poden vivir desde un, desde un volcán ata a fosa máis profunda dun oceano súas partes son flagelo, que é o rabiño que permite que, a, célula, que a bacteria se mova, e a membrana celular que protexe os ribosomas e o citoplasma. As bacterias podemos dividilas en tres grupos. Os bacilos con forma de bastóns, os cocos con forma de pelotiñas e os espirais con forma de S. Hai bacterias que son boas que son necesarias para o noso corpo, pero tamén hai algunhas que provocan enfermedades como a otites, a neumonía e as, e as caries. As bacterias tamén se, tra se transmiten polo aire, pola auga, pola tos, eh, eh polos estornudos, polo tacto e polos alimentos. Os antibióticos poden nos axudar a combatir as bacterias, Solo que hai que ter un bo uso deles para non eliminar as bacterias boas do noso corpo. O hábito de higiene, o lavado de mans e xico a parte interna do code do cóbado poden nos axudar a combatilas. E ata aquí a nosa investigación sobre as bacterias e damoslle paso aos investigadores dos fungos. Los fungos son seres vivos que se nutren, se relacionan y se reproducen por sí mismos. Algunos fungos pueden ser unicelulares, que no se pueden ver a simple vista. Necesitamos un microscopio, como podemos ver a levadura. Otros fungos son pluricelulares, como por ejemplo el zeta que podemos ver a simple vista. Pueden vivir en ambientes desde un volcán hasta los fondos de los océanos. Pueden autoparse, ¿no? Aire, na, agua, o, o, o, las plantas. Las células los fungos son eucariotas, es decir, que tienen un núcleo no que guardan información, para hacer otra célula igual a ellas. La agrupación de células los fungos non forman tecidos, como sucede no caso dos animais, forman as hifas. Alguns fongos son comestibles e moi saborosos. Outros eh, son venenosos, entón temos que ter moito cuidado. Alguns alimentos como queso roquefort teñen fungos. Alguns fungos son prejudiciais para a saúde, é dicir, que poden chegar a causar enfermidades na pele ou nos pulmóns. Outros conteñen substancias antibióticas, das que se fan medicamentos. O máis utilizado foi a penicilina, descoberta por Alexander Fleming no século XX. Ata aquí a nosa investigación sobre os microbios. Espero que hayades aprendido moito e ata sempre!